сижу в своей коморке на воде и хлебной корке Прогуляться по району запрещается законом Я в самой изоляции, как будто в оккупации сижу Я в самоизоляции, как по подводной станции дрожу Я в самоизоляции, продукты я по акции сплю я самоизоляцию, как госпитализацию терплю Прочитал все книги в доме, выпил весь запас пожоми Все журналы замысолил, просветлел и съел тут соли Я самоизоляции, как будто в оккупации свежу Я самоизоляции, как по подводной станции прошу я в самоизоляции, продукты я порции сплю Я в самоизоляции, как госпитализацию терплю я исправил все поломки, разметал головоломки Все шарады и сканворды, изучил все септаккорды Я в самоизоляции, как будто в оккупации сижу я в самоизоляции, как по подводной станции дрожу Я в самоизоляции, продукты эмпации сплю Я в самоизоляции, как госпитализацию терплю исчезнет пандемия Выйдут люди, мама мия Буду плакать и смеяться, танцевать и обниматься Я самоизоляции, как будто оккупации сижу я в самоизоляции, как по подводной станции брожу Я в самоизоляции, продукты импорции сплю Я в самоизоляции, как госпитализацию терплю